अबे क्यों जलते हो मुझसे क्या बीमारी है अजी क्यों जलते हो मुझसे क्या बीमारी है तरक्की तो होनी थी मेरी मेरे बाप ने साइकिल पर जिंदगी गुजारी है